吉行です。ファミリーマート、大人のおやつ。しっとり、オレンジショコラ。ファミリーマート、大人のおやつ。しっとり、オレンジショコラ。 オレンジショコラを買ってきました。見ていっちゃいましょう。おおハートが作ったんですか。キャラメルコーンで有名なトウハトですよ。 それでは、いただいちゃいます。行きましょうお、袋開けました。 こいつを一つ出しました。おー。不思議な形ですね。おー。ちょっと遠くから見ると、うん。ワンコのご飯にも見えてきますね。でもこれはショコラですよ。 それでは、いただいちゃいます。Mm-hmm. あのですね、これはですね、結構ソフトなクッキーですね。それで、まずね、結構ね、カカオのね、苦味がきますね。うん。うん。この。うん このしっとりした感じが来て、で、この、ふわふわのなんか、ちょっとね、ソフトなね、この、ふにっていう、こう、感触と、この、カカオの、ちょっと、ほろ苦さ。うん。 でもちゃんと、まあちょっと甘いですね。ちょっと砂糖も入ってますね、ちゃんとね。そして、食べ終わる最後に、ほんのわずかにちょっと軽くね、うん、オレンジの香りがね、口の中にね、広がっていきますよ。おー。でもこれはね、なかなか いいですよ。結構ね、甘さが控えめな感じがしますね。うん。結構ね、このね、うん。このね、またね、苦味がね、ちょうどいい感じがしますね。うん。うん、この、クッキーの、ソフトなクッキーのこのソフトな感触と、 チョコレートの苦味。うん。そして、噛んでいるうちに甘さが広がって、で、最後に、このオレンジピールの、うん、軽いオレンジの味わいがきますね。うん、これはなかなか、うん、いいですね。うん でもね、うん。うん。ちょっとね、まあ、苦味があるから、ちょっと子供が食うにはちょっと向いてないかもですね。やっぱここは、やっぱ大人のおやつってことですかね。うん。以上 ファミリーマート大人のおやつしっとりオレンジショコラでした